Есть такой человек на планете, кто хранит в своей памяти дни, когда жизнь наша в розовом цвете зажигала над нами огни. Есть такой человек на планете, кто молитвы творит день и ночь, чтобы в жизненной всей эстафете мог бы нам всемогущий помочь. Իրեք տարիմ համար ուրախություն Քեզ նվիրեմ այս երկը մեջը մի մեծ պատմություն Տվեցիր ինձ կյանք ու կողս աս մինչև որս Են ինչի հասել եմ ես շնորակալ եմ քեզ ծնողս Իմ հետ ես եղե երբ չեն եղե ոչ մեկը Քանի սա եկան գնացին բայց հենց դու ես են մեկը Որ կողս ես եղե միշտ եղել եմ սխալ թե ճիշտ Աղոթեմ ամեն վարկյան աստծուն որ չունենաս դու վիշտ մամ Ինձ ասում էր սովորի, չէի լսում, սխալվել եմ, հասկանում եմ օրորի Դե գնացի ես մամ ասում էր նստի արա դասը Բայց ես մեկ հատ է գնում էի ասում էր կլնես մինչև 10 տունը Ու չէր տանում իր քունը մինչև չգայ տուն Իմ համար դու ամեն ինչ իմ խորհրդատու իմաստուն Իմաստուն Կյանքս քեզ նվերտամ, ինչ էլ ասեմ քիչ ամերսի ման, որ ես կամ Есть такой человек на планете, беззащитный и немощный он. Перед ним мы навечно в ответе, и ему от нас низкий поклон. Пусть о нем не напишут в газете, мы не вправе о нем забывать. Он один, есть такой на планете, с удивительным именем мать. Մամ 3 տար բայց մեծ աշխարհ առաջինը շնորհակալ եմ որ բերեցիր լույս աշխարհ ինձ Ինչ արի ստացա ներում խնդրում եմ իզդիս մի նեղացի հավասարա մեռնելուն հետ Մամ ունեմ նպատակ չեմ նախանձում այն մարդուն ով չի կերեմ մորից ապտակ դու իմ ամենասիրուն դու ամենախելացի, դու ամենաբանի մած, դու կյանքումի ծերացի Մամ, քո տվացածը օրհնածա, կներես եթե քո ուզած տղեն տենցը չդարձա Մնացածը երկրորդական դու իմ համար առաջին, մի քանի ամսից պոստում կպայեմ գիծը առաջին Նորից եկա տուն հոգնած, թե գուզեք էլ եմ շատ ուշ, բայց ես թողեք հնեմ սոված Աղոթում եմ սրբերին, ամեն օր իմ սրբի համար դու եղի